hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है Microsoft Access database management system की तो आज के इस वीडियो में खास क्या है क्या नया सिखाने वाला हूं आइए चलिए आपको बताता हूं देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है तो यहां देखिए एक्सेस दिया हुआ है इसको हम ओपन कर लेते हैं अब यहां से चलना है ब्लेंड डेटाबेस पर ठीक है हमने बहुत सारे बटंस बनाए हैं लेकिन एक बटन हमने नहीं बनाया अब तक उसी के बारे में बात करेंगे और वो बटन क्या है अभी आपको पता चलेगा यहां पर आते हैं यहां पर मैं लिखता हूं डुप्लीकेट डुप्लीकेट यानी अभी हम डुप्लीकेट का बटन बना हैं डुप्लीकेट का बटन कैसे बनेगा इजी है जैसे यहां पर लिख देता हूं आईडी ऊपर दी हुई है इसे मैंने प्राइमरी की रखा है और यहां पर लिख देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है अगर किसी चीज का डुप्लीकेट आपको बनाना हो तो डुप्लीकेट का बटन बना सकते हैं उसके थ्रू आप जा सकते हैं तो यहां पर इसको मैंने बना दिया अब यहां पर रिकॉर्ड्स फिल करने होंगे जैसे मान लीजिए पहले स्टूडेंट का नाम है राम ठीक है आपका जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड हो प्रोडक्ट का नाम हो तो प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं यहाँ श्याम हो गया फिर यहाँ सचिन हो गया ठीक है यहाँ पे मनोज लिख देते हैं एम ए एन ओ जे ठीक है फिर यहाँ पर आते हैं यहाँ पर लिख देते हैं Shivam S H I V A M ये लिख दिया तो कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हमने पांच रिकॉर्ड फिल कर दिए हैं अब इसको सेव कर लेना है तो सेव कर लिया और इसको क्लोज कर दीजिए इसके लिए एक फॉर्म बना लीजिए यहाँ से ब्लैंक फॉर्म पे चलते हैं ब्लैंक फॉर्म पे जाकर के यहाँ पे नजर आएगी शो टेबल तो जो जो आपको चाहिए वो ले लीजिए तो हमको खाली नेम ऑफ स्टूडेंट और आईडी चाहिए दोनों ले लेते हैं दोनों ही ले लिया हमने देख सकते हैं आप अगर आप चाहते हैं पॉपअप को ऑन करना तो यहाँ से जाकर के फॉर्म पे चले जाइए और पॉपअप को भी ऑन कर सकते हैं आपकी मर्जी है देख सकते हैं ये हो गया पॉपअप तो पॉपअप ऑन होने पे ये इस तरीके से कुछ नजर आएगा आपको ठीक है अब इसको क्या करते हैं इसको क्लोज कर सकते हैं या हमें क्लोज तो करना नहीं है इसको बड़ा कर लेते हैं बड़ा करने पे ये ऐसे नजर आएगा ठीक है फिलहाल इसको क्लोज करते हैं सेव करते हैं तो ये फॉर्म वन के नाम से हमने इसको सेव कर दिया अब इसको हमें डिजाइन को बुक लेना है ये डिजाइन को ले लेते हैं जैसे डिजाइन को लेंगे तो यहाँ पर हमने पॉपअप को ऑन कर रखा है चलिए फिलहाल ऑफ कर देते हैं ठीक है ये ऑफ कर दिया आप यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि इस तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा है हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे जिसका नाम है डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो यहाँ पर जाइए बटन पर और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दीजिए ये विंडो ओपन होती है कमांड विजार्ड की ठीक है अब जैसे ही कमांड विजार्ड की विंडो ओपन होगी यहां पे रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाइएगा यहां पर आपको मिलेगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड का क्या मतलब है कैसे हम डुप्लीकेशन कर पाएंगे इसमें समझते हैं अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहां पर टेक्स्ट रख देते हैं ये टेक्स्ट रख दिया हमने यहां पर जा करके और ये कमांड इसको जैसे भी तैसे रख देते हैं यहां पर अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहे तो यहां से टैब पे जाके और यहां से आप चेंज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये इस तरीके का कलर एक आ गया है इसको भी चाहे तो टेक्स्ट का कलर भी बदल बदल सकते हैं आप यहाँ पे जाकर के इसको इस तरीके से बदल दिया आपने तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड का बटन है अब अभी आईडी वन राम की है तो अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो आईडी वन राम की डुप्लीकेशन हो जाएगी तो ये देखिए यहाँ पर आईडी सिक्स हो गई देख सकते हैं लेकिन है ये राम ही आईडी क्या होगी सिक्स हो गई अब सिक्स हो गई तो क्या सिक्स के पहले जो आईडी थी वो चली गई है नहीं वो नहीं गई है कैसे मैं दिखाता हूं ये देखिए ये 5 है शिवम का ये 4 है मनोज का ये 3 है सचिन का और ये 2 है श्याम का और ये 1 है राम का अगर आपको श्याम का डुप्लीकेशन करना है तो यहां डुप्लीकेट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे 7 श्याम का हो गया ठीक है देख सकते हैं जो आईडी नंबर 2 है वो श्याम का था लेकिन अभी आईडी नंबर 7 भी श्याम का हो गया और 2 तो हाई है देखिए 2 भी दिखा देता हूं आपको ये थोड़ा सा हमें बैक चलना होगा ये देखिए ये 2 श्याम का है ना और यहां पर देखिए सेवन भी से आपका हो गया यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आने लगे हैं ठीक है देख सकते हैं ये राम का डुप्लीकेशन हमने किया था अभी शिवम का डुप्लीकेशन करके दिखाता हूँ ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड पर क्लिक किया जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एट हो गया है देख सकते हैं तो अगर आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड बनाना है तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड का बटन बना लीजिए और वहीं से आप डुप्लीकेशन करते चले जाइए आसानी के साथ डुप्लीकेशन होता चला जाएगा उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video